ちゃんのその一番なんかさ印象印象的なっていうか写真がさ陥没してる写真があるんだけど <laughs> あれはなんでああいうことになっちゃったのあれは皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですね対談動画ということでももちゃんが <laughs> ももちゃんと対談することになります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 が n c エンターテインメントってあるんですけどそれにももちゃんも所属することになったので、まあ、事務所の先輩後輩になりましたすごい恥ずかしいやだそんなの <laughs> そういうのないから全然慣れてないね慣れてないからねなので教えてもはい皆さんそこもよろしくお願いしますということでじゃあももちゃんのまず、えーと、体の状態っていうことで、えー、まあぱっと見は多分さ分かんない、うん だよねやっぱり私は今左半身の麻痺があって、うん、2015年の時に、うん、えーと、同静脈危険による脳内出血が起きてしまって、うん、意識不明だったりがあって寝たきりの生活が始まり、左半身の麻痺が今もうずっと後遺症として残っていて、まあ、手が全くこう肩を動くようになったけど、うん、肘も頑張ったら伸ばせる けどうまいうまいようには伸ばせなくて、動かない状態が上半身、でもこう寝たきりの状態から起き上がることができるようになったので、こう座ったりとか、まあ、長時間できるようになったりとかしていて、足も靴は履いて歩けるけれど今装具っていうのを履いてるんですけど見える見える装具がないと靴が履けない足首が上がらないんでああなるほど この90度をいつも保ってくれる装具がないと歩くことができない、でこの股関節を動かして歩いてるって感じで、うん、膝下が自分でこう曲げたり伸ばしたりできてるってわけではなくあ左足が振り子の状態で歩いてるって感じ、うんうん、うんうん実際その脳動脈器系脳動脈 脳内出血脳内出血っていうのは珍しいなんていうの病気病気っていうのかな、珍しい病気なの珍しい病気若い頃になる人は少ないって言われてて、まあ、やっぱりこうアルコールをたくさん飲まれた方とか、うん、そういう寝不足の方とか、うんうんうん、疲れでなる方が多いって聞いてるんでこう若い方とか小学生とかたまにまねにいたりとかもするんで。 で私は高校生の時だったので、こう珍しい枠には入って前兆っていうのはあった前兆は、えっと、頭痛っていうのをずっと実はあってえー、なんか偏頭痛みたいな頭痛、まあ女の子だから頭痛ってそうないですか <laughs> 私あの月経の時とかの前後とかにあったりとかしてたからそれなのかなってずっ で勝手に解釈してて、まあ、市販のイブとかロキソニンとかそういうお薬で実際治ってたからあんまり気にしてなくて。なんか脳内出血っておじいちゃんおばあちゃんがいるものっていうイメージだったから、まあ、テレビで見ても私だとは思ってなかったからなんか病院に行こうとか思ったことなくて、うん、それで普通に高校生活、うん、JK ライフ送ってみたいな感じで でしたら突然突然前月までディズニーシーで親友と普通に遊びに行って次の日の朝いきなりえじゃああそれはこ,、えっと、こっちに帰ってきてい東京にまだ行ってあじゃそのホテルでいやお姉ちゃんが大学生で、まだ未成年だったから、お姉ちゃんの大学生のワンルームに、 <laughs> 行きなさいって親から言われたから、そこに親友と泊まり行ってて、 朝起きて、トイレ行って、まあ、みんな寝てたから、うん二度寝しようと思った時に猛烈な頭痛が始まって、ああみたいな感じからの薬飲もうと思ったけれども、うんもうそこから意識飛んじゃって、もうなんかバットで殴られたっていうそんな感じからもう意識なくなって、うん話聞いた話では瞳孔が開いてちょっと痙攣じゃないけどそれが始まってて、じゃあ そのまま救急車で都内の病院に運ばれてて意識が戻ったのはいつなの、えー、意識が戻ったのは3日後っていうだけ、えー、3日の意識不明で、うん、でも私は3日後からの記憶はなくて、うん、1か月弱ぐらいの記憶がない、うん、あでも周りからしてみたら普通に、まあ、お話とかできてない意識だけがまずある状態が、 それで1か月後からだったら少し会話会話はちゃんとまともにできるようになったそれまでは私が私であることは分かってるけれど、うん、どこの場所にいるのかとかも理解してないしどういう状況に怒られてるのかっていうのも分かってなかったっていうのは聞いてももちゃんのその一番なんかさ印象印象的なっていうか写真がさ陥没してる写真があるんだけどあれは なんでああいうことになっちゃったあれは、えっと、脳内出血の血を止める手術が1回、うん、あの写真自体は3回目の手術後なんだけれども、えー、1回目もの後もあんな感じで、うん、出血を止めて1回骨が外されてる状況で1回腫れてるから、骨を戻さないそうなそ <laughs> の瞬間に <laughs> 骨がない時期が2か月間ぐらい続く 手術します、うん、皮膚あるじゃん脳の皮膚は、うん、一回手戻しときます戻しときます腫れてるんで戻しときますまだ骨は入れれません、うん、でその骨を入れるのは大体針が引いて2か月後ぐらい、えー、だから一回脳の手術をすると2回しないといけないみたいな感じのルールが多くて、その骨がない時期はヘルメット生活、あそうえ自分で触ったりできるのえー 怒られるでもちょっとプニプニしてて、えー、面白いえその自分がと自分のこの頭蓋骨は見たことないないああないのもうすぐ冷凍保存までええー、あそうか、うん、カピカピになったら困るもんね <laughs> ああええすごいまたそういうのが起こるっていう可能性はないのないと言われてもうないんだ全部 一応クリーンな状態に先生たちはしてますって言ってくれてるから、まあ、万が一のために1年1回ぐらいは MRI とか取りに来れたら来てねみたいな強制ではで実際半身麻痺になって、まあ、高校生だったから高校生活に戻らなきゃいけないってなった時にその高校生活に戻りますよっていう時はどこまでの状態まで回復して えっと実際には高校生活に戻れなくて、うん、発症したのは4月でうん、でそこから1回目の手術がありました、うん、で2か月後夏に2回目の手術で骨を戻してますっていうのを手術をしたんですけど、そこから戻ろうと思っていたんだけれども、手術の間に菌が入っちゃったみたいで、洗浄しないといけないって手術が始まってまた骨を外さないといけない。え <laughs> ー 脳を洗浄する脳を洗浄する手術があるから3回目があってだからまた骨外しちゃってるから、また2か月伸びてってなってもう出席日数は足りませんって先生から言われて、友達卒業できないっていうのは分かったから、まあ、入院生活も長くなるって分かってて、なら通信高校に変えようと思って、私はもともと行った高校には戻らずに通信高校に戻った。 通信って在宅でやる通信そうそうあ入院期間中はリハビリと通信の勉強みたいな感じで卒業した高校卒業資格を取ってからか、うん、はなんかどこか大学大学に入学は一応しました、じゃあ大学の時は杖で行っていや初め車椅子で、杖で行き始めて、うん、でも結局私 APU って言ってアジア立命とアジア太平洋大学っていうの 別府にある大学に入学したんですけどあの山の上のやつ <laughs> 山の上のとこまで行ったのあでも先輩たちとシェアハウスしたまって送り迎え OK みたいな私は特別に言ってもらってて、うん、そんな感じでやってみんなに恵まれた状況で、うん、学校生活を送ろうとした中、うんの熊本地震ってあれがあって、津波警報が鳴る日々と、 自信があるので、やっと歩けるようになった状況だったから、まあ、精神的にも、あの親も実家に帰ってこいってことで、気学を始めて、結局は卒業してないんだけれども、その気学期間中にこう本を書いたりとか、こう自分のやりたいことがなんとなく明確になってきたから、卒業せずに今の活動をし始めた半身麻痺生活も日常生活過ごすようになって困ること あ困るうん、いやもう言い出してきり同じだと思うけどそうだよでもやっぱこう手が使えるのと使えないのって私やっぱすっごい大きいさかなって、うん、歩けなかったら歩けないで、うん、歩けてた方が移動っていう部分では、どこにでも行ける部分があるけど日常生活を送る中でやっぱり片手だけしか使えないそれこそ シャンプーするにしてもドライヤーするにしても髪の毛ももちろん結べないんでこれ母に結んでもらってた、から、洋服着るのも大変だし、うん、まあでもやっぱもう6年間もって慣れてきたから、うん、ある程度自分で洋服は着れたりとか下着をつけれるようになったりとかしたかなっていうのはあって、まあまだ一人暮らしをしたことないから完全なる日常生活っていうのは分からないけれど、多分一人暮らしだったらゴミ出しとかが難しいんじゃないかな きい袋にそれあゴミを入れて閉めたりとかできないからあーそっかそっかそっかそっか、ヘルパーさんが時々来てくれたら生活できるんじゃないのかなっていうのは最近感じることでてあとでも私がまおちゃんの動画を見てこう思ったのがあのエスカレーターはなるほどって思った、うん、その肩まひのしてる人たちがエスカレーターに乗るときに えーとまあ、日本だったら右側に寄りますとか、うん、関西だったら左に寄りますとかっていうそれの謎の決まりがあるから、えーとまあ、右だったらいいのかそう右の前大阪行った時に、うん、すっごい住みやいでも逆を言えば、うん、右半身が前がある人だったら困ってることだろうなと思うからこれは変えていかないといけないことだなってそう、まあ、世の中的にもあの夜のやめましょうみたいなのがあるから なんかそういうのはやっぱりなんか障害者っていうくくりにはされるけど全く違うからなんか私もああなるほどなっていうのはすごい思ったな私も病気になるまで気づかなかったことばかりだしま子、ちゃんに出会うまでこの大変さっていうのを聞いてなかったら分かんなかったから、うん、なるほどねでもももちゃんとの出会いとかっていうのも、まあ、実際九州再生医療センターで初めて会って まあお互いにねその再生医療今やっている中で積損の人より脳血管障害の人の方が人口的にはめちゃくちゃ多いし、まあ、その三大疾病の中にも入ってるからそれこそ若い人もなっちゃう可能性は全然あるし積損より誰でもなってしまう可能性が多いのが脳血管障害で、まあ、そういうやっぱ 体のリハビリの変化を望んでる人たちたくさん私今メッセージがたくさん来るんだよ、なんか再生医療したいと思うんですけど、どうですかってでも私は積損だから積損からの、まあ、変化しか言えないけどももちゃんからは、まあ、ちょっとももちゃんの後編でね、えーと、ももちゃんの変化とかっていうのを、まあ、ぜひ私のチャンネル見てる脳血管障害の方々たちに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 辺でうんやってきてたのに、変化があまりなかったまあリハビリはやってきてたでも変化がなかったけどそこに幹細胞を投与したら変化があったってなったらさ明らかに違う幹細胞のおかげじゃんって私は今思っててリハビリの回数もその再生医療を始める前よりも今の減ってるんですよ結局って たから今の方が少なくなってるのに、こんなにも変わるんだと思って本当に幹細胞の力ってすごいなって思ってて。